24 ноября 2019 года в России впервые отмечали День органа. Калининград не остался в стороне. Был организован концерт для всех желающих в кафедральном соборе. Зал был полон, мы пришли за полчаса, и вот только в последнем ряду боковые места нам достались. Где-то прочитала, что Калининград – это столица органа в России, естественно. Калининградцы очень любят показывать свою исключительность, но вот здесь они, наверное, правы, потому что Калининградский орган – это самый большой орган в России. Калининградский орган буквально возродился из пепла, как вот эта птица Феникс. Далее в видео я расскажу немного об истории собора и органа. концерте нам постарались показать все возможности органов, поэтому можно повернуть скамейки, на которых мы сидели, в другую сторону. Уникальность э, состоит еще и в том, что в соборе есть и малый орган, и эти два органа соединены между собой оптоволокном. Эти два органа могут звучать как отдельно, так и вместе. При этом один органист может использовать два органа. Еще нам рассказали, что на органе можно играть только ногами. Есть такие специальные произведения. Сейчас немножко истории. 1333 год. Именно тогда начали строить кафедральный собор. Города Кёнигсберга еще тогда не было, был только замок Кёнигсберг. И вот он располагался как раз вот на этой площади. Вокруг замка росли три деревушки, каждая из которой позднее стала городом. Одна из деревушек носила имя Кнайпхов и располагалась на острове, который образует два рукава реки Приголя. Именно на этом острове и решили строить большой кафедральный собор. Вот он сейчас там виднеется вдалеке. Мы туда еще пойдем сейчас. А это то, что осталось от самого замка Кёнигсберг. В переводе, кстати, это значит «Королевская гора». Две другие деревушки носили название Альштадт и Лёбенихт. Позднее из этих деревушек выросли города, и Альштадт был самый главный из трех городов, потому что самый старый – и в его городской стене прорубили ворота. И на остров был перекинут мост, чтобы прихожанам было удобно добираться до главной церкви. Вот еще остался кусочек стены замка. А мы идем на остров Кнайпхов, который сейчас называется островом Канта по современному мосту. Сейчас вы видите один рукав реки Приголи. Вот это сам остров. Когда-то он был очень плотно застроен зданиями каменными, и там совсем не было зелени. Но после бомбардировки в 1944 году от зданий там не осталось ничего, поэтому остров очистили и посадили деревья. Сейчас там замечательный парк. И осталось только как раз одно здание, это кафедральный собор. Строили его очень долго, не менее полувека. Тогда вообще очень долго все строили. И если бы его не разрушили, он бы, наверное, достоял до наших дней. А это второй рукав реки. Там виднеется вдалеке рыбная деревня – Кафедральный собор сейчас является символом Калининграда. И вообще это место очень и очень красивое. В статусе главного католического храма собор пребывал до первой четверти XVI века. К этому времени Тевтонский орден превратился в светское герцогство Пруссия, и герцог Альбрехт Католицизму предпочел протестанизм, точнее лютеранство. И кафедральный собор автоматически стал главным лютеранским храмом Пруссии. И здесь не только проходили богослужения, у стен собора хранили известных личностей. Э, там, в частности, покоятся останки самого герцога Альбрехта и несколько профессоров Кёнигсбергского университета, а в 1804 году был похоронен великий философ Иммануил Кант. В южной башне замка располагалась университетская библиотека. А вот орган появился в 1695 году в соборе. Ну а открытие современного органа, который можно послушать сегодня, было 10 января 2008 года, а Малый Орган открыли в 2006 году. Ежедневно проходят мини-концерты в органном зале. 500 рублей стоит такой концерт. За отдельную плату можно посетить места захоронения герцога и его семьи. А вот на могилу Иммануила Канта можно смотреть совершенно бесплатно в любое время. Я всегда всем туристам рекомендую обязательно зайти в кафедральный собор и послушать орган. А еще, если вы прокатитесь на речном трамвайчике, то вы увидите замечательные мосты, э, в том числе и старинные. Вот, например, деревянный мост. Вы сейчас видите, это старинный мост, тоже памятник в свое время он был построен для соединения Альштата с островом Ломза, который сейчас называется остров Октябрьский. Только одно уточнение – покупайте билеты на острове Канта. Там лицензированные гиды и перевозчики тоже лицензированы. В Калининградскую область – в связи с электронными визами, которые ввели в этом году, приехало очень много туристов и осенью даже больше, чем летом. Также выделяются какие-то средства на обучение профессиональных гидов. Туризм развивается, это не может не радовать. Я не претендую, конечно, на роль гида, но постараюсь тоже снимать какие-то вот такие интересные маршруты, чтобы вы тоже знакомились с историей этого города.